අයිබෝන් සුබදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රෘති විකාශයයි ඔබ වෙත අපගෙන එන්නේ. උදෑසන ප්‍රෘති සමගින් මම උදේශානයටම ගෙදර. ප්‍රථමෙන් උදෑසන පුවත් සිරස්ථල. අමරිකානු බැංකුත් කොට උඩ මූඩිස් අමරිකාව පහත දමයි. ණය හිමියන්ට ජනපති රනිල්ගෙන් ලිපියක්. දේශපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර තිබෙන්නේ දූෂණ නම් අත්තිවාරම මතයි. රට කොල්ල කණු ලැබුවේ සහ කොල්ල කණු ලබන්නේ හුදෙක් ආණ්ඩු බලය ඇති අයම පමණක් නොවන බව අද ටෙලිවැකියෙන්. ප්‍රථමේ නවධානය දේශය පුවත් වෙත. පසුගේ දිනවල රුපියල ශක්තිමත්වමෙන් ඩොලරේ අගේ ක්‍රමයෙන් පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණා. මේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනා විවිධ ප්‍රකාශයන් නිකුත් කළා. කෙසේ වෙතත් යළිත් ඩොලරේ ශක්තිමත් වෙමින් රුපියල 5ත වැටීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙරට ණයහිමියන් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් විනිවිද භාවය පිළිබඳව අවධාරණය කළා. මේ අතර ලොව ප්‍රබලතම අමරිකාවේ බැංකු පද්ධතියද කඩා වැටීමේ අවධානමක් පවතින බවට මේ වන විට විශේෂඥයින් අනතුරු හඟවනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයිදශම නමයක විස්තීරණ නයමුදලක් ඉල්ලුම් කලා පසුගිය වසරේ සැත්තැම්බර් මුල්බාගේදී ඒ වෙනුවෙන් වූ කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවලට එළඹුණා මෙම නයමුදල වෙනුවෙන් වූ ගිවිසුම්වලට මේ මස විසිවනදා අත්සන් තැබීමට නියමිතයි. අදාළ ගිවිසුමට එළඹීමෙන් අනතුරුව වසර හතරක් තුළදී අටවතාවකදී ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයිදශම නමයක නයමුදලක් ශ්‍රී ලංකා වෙත ලබාදීමට නියමිත බවයි මුදල් රාජ්‍ය මහත්‍ය රංජිත්සිය දෙමලාපිටිය පසුගියදා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකාවේ දවිපාර්ශවයක නයහිමියන් වෙත සහ පැරිස් සමාජයේ නයහිමියන් වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදරෙන් බලාපොරොත්තු වන වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන ලෙස ආදාළ ලිපිය යොමු කරමින් ජනාධිපතිවරයා මෙරට නයහිමි පාර්ශව වෙතින් ඉල්ලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව දවිපාර්ශික නයහිමියන් වෙත නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු විවෘත ලිපියක් තමයි එතන්දි අපි විශේෂම කියන්න උත්සාහ කරු ගද වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ සියලුම ණය හිමියන්ට අපි මේ ප්‍රතිහුගත කිරීම කාරණාවලදී තාමත්ම සාධාරණව එහෙමත් නැත්නම් සියලු දෙනා සමග සමානව කටයුතු කිරීම කිසිදු පාර්ශ්වයකට විශේෂ වාසි සැලසීමේ එකඟතාවය උසුම්මට අපි යන්නේ නැතුව හැම කෙනෙක් සමගම සාධාරණ එකඟතාවයන් වලට හැම කෙනෙකුට පොදු ඔය කටයුතු කරන්න අපි රටක් හැටියට සූදානම් කියන නිල පණිවිඩය තමයි ලිපිය තුලින් ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට අපේ ණය හිමියන් වෙත ලබා දුන්නේ. මේ අතර අමරිකානු බැංකු පද්ධතිය ප්‍රවෘතිය කඩාවැටීමේ දැඩි අවධානමකට ලක්ව තිබෙනවා. මේ වන විට අමරිකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු කිහිපයක්ම කඩාවැටීමට ලක්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ හේතුවෙන් වෙනත් රටවල වූ ඇතැම් බැංකු ශාකා වසා දැමීමටද පියවර ගෙන තිබෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය සමයේ බිඳ වැටුණු ආර්ථිකය යළි යථාතත්වයට පත්කිරීම වෙනුවෙන් පොලි අනුපාතිකය දිගින් දිගටම ඉහළ දැමීමටයි එරට රජය පියවර ගත්තේ. උද්ධමනය පාලනය වෙනුවෙන් ගත් මෙම පියවර හමුවේ එරට ආර්ථිකය තවදුරටත් අර්බුදයකට ලක්ව ඇති බවයි බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම තත්ත්වය සැලකිලට ගනිමින් අමරිකානු බැංකු පද්ධතිය මූඩී ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල පහත හෙලීමටද සැරසෙන බවයි විදෙස් මහධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතාවය සහ අකාරක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දහසකුත් එකක් ප්‍රශ්න වැද අද අපි වැඩවර්ජනවලටත් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා නේද. අපේ අමාරුව ඉතින් අය අමුතුවෙන් කියන්ට දෙයක් නෑනි ලබන සතිය හරි ඔය ඊළඟ සතියේදි හරි දැන් ඔය IMF පළමුවාරිකයත් පළමුවාරිකය කියන්නේ මතකතියාගන්ට නයක් හොඳේ ඒක ලැබෙන්ටත් ඉඩ තියෙනවා. ඒකන්නේ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සියක් හරි හාරසියක් හරි අතර ප්‍රමාණයක් හොඳේ දැන්ඉතින් ඕක හරියට බැලුවොත් තෙල්ගෙනාවත් තෙල් නැව් හතරක් හරි පහක්කරි හොඳේ මේ ලැබෙන්නේ නය තවරුදු හතාටකින් අප අපේ දරුවන්ගේ දරුවනුත් ගෙවිය යුතු නයක් මේ ලැබෙන්නේ. ද හෙටානිද්දට පාර අයිනේ කිරිබත් වෙලා රතිං්ඥ හෙම පත්තු කරලා IMF දිනාගත්ත අපේ විරුවා රටට සිත සදනා විරුවා ඔබයි කියලා කැම්පේෙන් එකක් ආවොත් පුදුමුවෙන්ට එපා කලබලවෙන්ට එපා ඒ තමයි ලංකාව. හොඳේ මේ අපි ගියේ දා සේවිනි වතාවට කියලත් දැංහුගක් දෙෙනෙකුට මතකනෑ. ඕ නිදහසින් පසු ගෙවුණු වසර හැත්ත පහතුළ අපි IMF එකට දාසේවතාවක් ගෙහිල්ල තියෙනවා. හැම අවස්ථාව වේලාවකදිම ණය තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ආ ටික කාලයක් කාලබීලා ජොලි කරලා තිබ්බට වඩා ආයේ ණය වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදි දිගින් දිගටම වෙලා තියෙන්නේ ගත්ත ණය හරි පාරේ කළමනාකරණය කරගත්තේ නැති එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව දූෂණය. නැතුව මේ නීති නැතිකම නෙවෙයි. හොඳේ මේ සමස්ත මූල්‍ය අර්බුදය එක්කම බැඳිලා තියෙන්නේ පහත් දේශපාලනය. ඒ නිසා කොහෙන් අයක් ලැබුණත් හිල් කූඩියකට වතුර පුරවන තත්ත්වයක් තමයි මේ 75 වසර තුලම දක්නට ලැබුණේ. දක්නට ලැබෙන්නේ. හොඳේ දැන් ඇත්තටම අපේ රටේ දූෂණය මර්ධනය කරන්න බැරි දෙයක්ද ඔවු ඇත්තටම බැලූ බැල්මට මේ රටෙන් මේ පවතින දේශපාලන ක්‍රමය තුළ නම් දූෂණය ඉවත් කිරීම හිතන තරම් ලේසි පාසු නෑ එකට හේතුවමකක්ද දන්නවාද. හේතුව තමයි මේ වර්තමානය තුළ මේ රටේ දේශපාලනයේ අත්තිවාරම එමත් නැත්තම් ෆෞන්ඩේෂන් එක එමත් නැත්තම් බේස් එක දූෂණය. එකැන දූෂණය කියන අත්තිවාරම ෆෞන්ඩේෂන් එක මත තමයි රටේ දේශපාලනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රටේ දේශපාලනය නැමැති ගොඩ නැගිල්ල හදලා තියෙන්නේ. රටේ පවතින දේශපාලනය අත්තිවාරම එහම නැත්තම් ෆෞන්ඩේෂන් එක තමයි දැන් දූෂණය ඕක තමයි ප්‍රශ්නය මේ දේශපාලන ක්‍රමේ තුළ මේ තාක් පාලන බලය හිමි වූ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එමත් නැත්තම් ඔය එකතු වෙලා ගහන සන්ධාන මොනවද කළේ මොනවද කරමින් ඉන්නේ රටේ පාලන බලය හිමිකරගෙන රට පාලනය කරන බව පෙන්වමින් රටේ වස්තුව කොල්ල කනවා. මොකක්ද කරන්නේ රටේ පාලන බලය අයිති කරගෙන රට පාලනය කරන බව පෙන්වමින් අපිට ආදරේ බව පෙන්වමින් රටේ වස්තුව කොල්ල කනවා. තමන්ට බලය ලැබී රට භාරගත් පසු කොල්ල කෑම වලක්වන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා වෙනුවට නීතිය ක්‍රියාත්මකවීම වැලැක්වීම සඳහා මේ දේශපාලන බලයගත් පක්ෂ මේ තාක්‍රියා කරලා තියෙනවා. හරිද ඇත්තම කිව්වොත් රට කොල්ල කනු ලැබුවේ සහ කොල්ලකනු ලබන්නේ හුදෙක්ම ආණ්ඩු බලය ඇති අය පමණක්ම නෙවෙයි හොඳේ ආණ්ඩුවට පිටස්තර තම හිතවතුන්ටත් රටේ ධනය කොල්ලකෑමට හැකිවන පරිදි දූෂණ අත්තිවාර්ම මත තමයි ඒ උන්දලගේ දේශපාලනය ඉදිකරලා තියෙන්නේ. රට තුළ නීතියේ පාලනයේ නැතිකම නිසා දූෂණවල යෙදෙන්නන්ට රට මංකොල්ලකන්ට හොරුන්ට දඩුවම් නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එකන්නේ නීතියේ ආධිපත්්‍යයද දේශපාලනයට යටකරග කරගෙන තිබෙනවා. ඊට හොඳම උදාහරණය ඇමරිකානු ජනාධිපතිටවත් නැති මෙරට ජනාධිපති සතු විදාහයක බලය. ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ගන්න ඕනම තීරණයක් හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් අවලංගු කිරීමේ බලය ඇමරිකානු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තිබෙනවා. ඒත් අපේ රටේ නේද ජනාධිපතිවරට ඉහලින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට බෑ. ජනාධිපතිගේ හිසට ඉහලින් කපුටකොටවත් පියාබන්ට බෑ නේද. දැන් අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා පක්ෂයක නායකෙක්නි ඔහුට හෝ ඇයට තම බලය පවත්වගෙන යන්නට නම් තම කණ්ඩායම සතුටු කළ යුතුයි. තෙරණ සිංහලින් කියනවා නම් ජනාධිපතිට ඉළඟ වතාවේ ජයගන්න තම කණ්ඩායමේ සහය අවශ්‍යයි. එකැනි ඉළඟ ජනාධිපතිවරණය ජයගන්ට නම් තම කණ්ඩායමේ සහය සඳහා විධ දේවල් දෙන්න වෙනවා නේද. ඇත්තම කිව්වොත් මේ නිසා ජනපති තමන්ට හිමි මුක්තියේ බලය ජනපති තමන්ට හිමි මුක්තිය බලය රැකවරණේ එයාගේ කණ්ඩායමටත් දෙනවා. හරද ඊට හොඳ හොඳම උදාහරණය එක්දහසම්සේ හැත්තා හතෙන් පසු අද දක්වා පැවති ආණ්ඩුවල බලය තිබියදී තම කණ්ඩායමේ හෝ ඉන් පිටස්තර හිතවතිකුට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන එකදු පැමණිල්ලක්වත්න් අවසානය දක්වා තර්කානුකූලව ගෙනගොස් නැත. ලංකාවේ මේක්දාසමසේ හැත්තහතෙන් පසු දූෂණ වංචා ඉතිහාසේ බැලුහම නීතියට උඩින් ජනපතිට ඇති මුක්තිය තමන්ගේ නඩේ උන්දලටත් තමන්ගේ රැහේ ඉන්න හොරුන්ටත් දීලා තියෙනවා. හොඳේ එකැනේ ජනපති මුක්තිය ජනපති වන තමන්ට පමණක් නෙමේ තමන්ගේ රැහේ රැහේ හිතවතුන්ටත් ලබාදීපු අවස්ථා එමටයි. ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදලා තියෙන්නෙම සියලු බලතල සකලවිද බලතල ජනපති කියන තනි මිනිහෙකු වටා කේන්ද්‍ර වනාකාරයට. ඇත්තටම ජනපති සතු බලය නැවත ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකකටවත් බෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකට අමතරව ජනමත විචාරණයකුත් ඕනේ ජනමත විචාරණයකුත් ඕනේ හොඳේ ජනපතිගේ බලතල අයින් කරන්න. දැන් ජනමත විචාරණය තියන්න පුළුවන් බලයකාගේ අතේ දන්නවත් තියෙන්නේ එක තියෙන්නේ ජනපති අතේ නේද දැන් තේරනවාද විදාහයක ජනාධිපති ක්‍රමේ නීතියට යටත් කරන්නේ නැතිතා මෙරටෙන් දූෂණය නතර කරන්නට බැරි බව ඔවු ඒ සඳහා ඇත්තටම ජනතාවාදී නව විවස්ථාවක් මේ ජනපති සතු අතිශය භානක බලතල සංශෝධනය කරන ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. නැත්තම් ජනපතිගේ මුක්තිය ඔහු තම පක්ෂයේසේම තම හිතවතුන්ගේ දූෂණ වහන්ට අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදිත් අනාගතයේදිත් යොදාගන්නවා ඇති. IMF එකෙන් ඩොලර් බිලියන දෙකයි දසම නමේ නෙමේ ඩොල බිලියන සීයක් ලැබුණත් ඇත්තම කිව්වොත් මේ හිල් කූඩේට වතුරපුරවල කවදාවත් පුරුවන්න බැරි බව මතක් කරනවා. අනුග්‍රහය Give your international career a boost by being globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114 651144. ස්ටඩ පේස් ජීවිතයේ සියුම් තැන් විවිධවර්ණයෙන් සරසන්නට තත්වෙන් උසස් ඉහළම තින්ත. අවුරුදවාසි සමගින් සියයට හතලියක් දක්වා වාටම් මන පේරිපාත්වයා ගාල්ල මාතර මිද්දනිය. යටයන්තට මහවිල විදමහත්තර පින් සිද්ධවෙන්ට මට දැන් කිරිපැණි කා හැකි යසට. මට දැන් දියවැඩිය රෝගී සුවයි නිදරුවනේ. යටි අන්තට මහවිල වෙදදරු. සෙනරත් ජයසූරිය බණ්ඩාර. දියවැඩියාව නිට්ටාවට සුව කරන්න. තව වෙන කොහෙන් කියුටි පැටියට සනීපෙට ඩාලි බට්ලර් වෙතින්. සියලු සන්ධිරෝග සන්ධ්‍ය අභ්‍යන්තරයෙන් සුව කරන විශ්මිත හෙලෝසුව දීකායු ජොයින්ට් හීල ප්ලස්. එම පොතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්නවා උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. යළිත් හමුවෙමු දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමකෙන්. ඔබට සුවදායී දිනයක්.